Ханымдар мен мырзалар, қош келдіңіздер ваш каналға. Сәттілік сіздерге. достар, біздің ютуб YouTube желісінде өзіміздің контентті көтеру мақсатында видеоларды көп деген ойластырдық. Соның бір себебі бізде үйдегі өз бала шағамыздың сынған ойыншықтарын жасау. Оны қайта жөнге келтіру. если кішкене қателесіп жатсақ, кешірім сұраймын. Біздің жұмысты көріңіздер алда. Достар, менің жұмыс істейтін жерім мына жер. Міне осы жер болады. Қазір бізде сынған ойыншықтарды көрейік мынаның дөңгелегі сынып қалыпты мынаны алып так мына ойыншықты жасаймыз қазір дөңгелегін тағы бір екі кешірім сұраймын тарсылдатқаныма мынау керек бізге осы машинаны қазір жасаймыз тамашалаңыздар көріңіздер қазіргі мынау ойыншықтар уже кір болып қалған кішкене баламыз кішкене таза қайтадан ойнау үшін бұны жақсылап жуып аламыз бала деген жаңағы ол аузына салады ұстайды бактерия түсуі мүмкін сол себептен жақсылап жуып соны көрсетіп қарай жұмыс көрсетеміз кеттік достар se şu an neden yoruyor mu? İstemiyor değil mi? Ben gittim. そこが成田じゃ достар сынған ойыншықтар жуып қайта қалпына келтірді балалар ырза апасы ырза